hey guys welcome to my channel youtube channel use your brain so guys today we are discuss something different and amazing you know मैंने जितनी भी वर्कशीट आई मीन पहली करी थी क्वेश्चन करे थे उन सब के अपने बहुत ही बेसिकली आंसर्स भेजे थे आप जो होगा इस यूट्यूब चैनल पे बहुत समथिंग डिफरेंट होगा आप आपको सब इसमें मिलेंगे it's mean use your brain यानी कि अपने दिमाग का यूज़ करो हर चीज़ में यूज़ करो नॉट अ क्वेश्चन पे only so let's go and please मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना सो लेट्स गो तो today we are discussed about painting हम कुछ ड्राइंग से रिलेटेड है ये video so this is a start video so this is a painting color and I will make this this is all drawings of my and my sisters this is a dancing girl ये एक गर्ल है जो डांस कर रही है इसने अपनी फ्रॉक पकड़ी है एंड ये अम्ब्रेला है यहाँ पे जो है ये एक गाउन है दिखा रखा है ये पेंटिंग कलर है and this is a lehenga जिसे हम कहते हैं एंड ये सिमरिला तो जानते होंगे आप जो एप्पल पकड़ती थी ये मेरी क्यूट डॉल ने बनाई my my my my little sister तो दिस इज़ बटरफ्लाई हैंड वो आजकल से बस चल रहे ये वो है and this is a doctor झटका and this is a cute this is cute jellyfish can see my all videos this is a care for you covid है mask लगाइए put on mask before going out अपने मास्क को अपने नाक पे टच करिए जब आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगाइए this is a girl and this is Adi Shakti माँ और ये दिखा रहा है अभी भारत में लॉकडाउन चल रहा है this is this is a father and daughter you know this is we can say our daughter hero is our father and mother is our other life our life Shri Ram. And uh, this is uh, Mahatma Gandhi. This is umbrella for you. This is a uh, Veena Madhini Saraswati image. This eyes. This all. And this is a uh, Krishna ji. and this is all drawings and this is a single photo of all style and I will make this and thank you like comment and share kariye meri video ko jyada se jyada so तो so, आपने मेरी फुल वीडियोस देख ली and thanks for watching and मेरे चैनल को लाइक करिए शेयर करिए डाउनलोड भी करिए एंड सेव भी करिए हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड करिए thank you for watching bye bye take care every